かチャンネル Once upon a time, there was a happily married couple 皆さん、もうすぐクリスマスがやってきますね12月に入り、ふと今までの私たちを振り返った時今年2019年は私たちにとってとってもとってもスペシャルな1年だったなと思いますたくさんの場所や人に出会い刺激をもらったり またチェジュでの平和な日々に感謝しながら過ごした時間そしてそんな私たちにとても大切な家族が増えることにもなりましたえ緊張えおすごいえすごいおーマジでこんなちっちゃい豆みたいな花草みたいなやつが怖くなりました お腹の赤ちゃんはおかげさまですくすくと成長し現在35週目妊娠もすぐ10ヶ月を迎えようとしています家族が2人である最後の月になる今月はクリスマスや年末年始などたくさんのイベントがありますが私たち夫婦にとっては大切な家族が増える日へのカウントダウンでもあるなと思いそんな愛おしい一日一日を 可能な限り収めておきたいなと思いました。毎日投稿とはもしかしたら体調や出産の状況によりいかないかもしれないけれど、可能な限り頻繁に Vlog の方を上げていきたいと思いました。皆さんの日々に少しでも笑顔がお届けできるように、素敵なクリスマス、そして一年の締めくくりになるように、いろんなストーリーをお届けしていきたいと思います。それでは、ゆかすん夫婦のブログマススタート